na confirme bino mibali nyonso bazalaka bapede oh. bana basi nakopesa bino conseil ya lokito mpe conseil ya lokumu ezake ah. ngai junior onta la reine kitoko ya veronda ah. nalobaka bosolo nalobaka verité ape na kwanga ponga bipe ya kitoko akopesa kiaka akopunza makolo po atosa wisi bakotumba bakende olia ye na nzela ya foli po mibala bakopunzaka nde bongo omaigagalo oh moko yuda adimnaka yango mobala komi kosala mabe lokaebalinga okanisi ola pede te so onika pede ya siliki nzoka bango mone ba fionton toyebisaka bino bana basi bopanza makolo makasi boteka nzoto na pra usine oh. bana basi boza bazofu bamakuniste yango boza fo bomoni bapede balati bilamba na bango bokoma koyoka konda konda pesa oyokamata mandefu banda oyo lokwa ngungulu diaka oh. ntango akala nini nayebisi bino hein ah. ti le 14 juillet Fiveti boni nalinga ba maso yo na te nalinga bango te bongo ba difficulté pe nzoko ya mamu ya mota bomba nguba ya sama ko ana madesu ka ba mada ah les ka lelo bana mibali nga na yeba bana mibali bakanga bafongola liboso lelo bana ya ntango ngai nazalaka mwana moke ngai junior onta ti lelo naza toujours kovivre na ngulu na yesu mama wana auti kotika biso mama shako mm. ya jacquer autotika biso tutale awa mpe mpasi na motema mm -hmm. Jeancy Manangolo bakozalaka lesbienne te soki nazofinga bino boza ba lesbienne boboyaka yango kasi mibali na bino bolalaka na bango baya banani baya baninga na bino basi baya oh. balele eh. bana basi nyonso na banda kopesa bino conseil nayebisaki bino kokisasa ebongi bana bani nyonso bakomi bapede bofingaki ngai okangaki ngai ndoki mpe nandimaki ndoki na nga hmm. sikoyo bali soso kindoki yoko bana bino ya bapapa ya mandefu oyo oh. oh, lili sadara Kisasa na biso eza ya kobeba pe ti na buba ya poto. Tout à l'heure awa na kosanjola bino na na ponda. Arlette da Silva naza na ponda makasi. Riti Bote na Suède moto asimbi loposo ya bana nyonso ya monde. Na na konda tout à l'heure awa nazo passer bino fivette. Boyoka nanu surtout mwana mwasi atiaka tembe so omoni kaka mwa mbala bandefu akatani akomo alinga komona mwa mbala abukana bukana akamate mwa mbala abukana bukana cela veut dire ayokamata koto ayekopesa kan ah. ayokamata libela koto ayekopesa kan ayokamata koto ayekoteka hmm. bana mibali ya kisasa bakosalaka tai koleka na bana basi oh. bebe na bino boni yo ma chérie oh oui merci beaucoup ezala fivete mayamba bonjour à toi fivete mayamba merci beaucoup euh, fivete mayamba toza na actualité oyo toza na ngo na mawa komona mibali na biso kitoko lelo bapede po tomonaki video lobi ekocircule mwana mobali bakosala ye amour na nsima toloba sans tabou wa parce que oyo monani na misa bato ya deja sans tabou tokomba rien moninga mobali azosala ye na nsima mpe chroniqueur moko ya mosala na biso oyo toza na soni biso bachroniqueuse mosala oyo ekufi nde lisusu kokufa mibala mandefu bango nde ba fionton bango nde ba pede fete mayamba avi na okolo banini omoni ke eza mosala moko mama mide aza boye bayebi ke mama mide pede ekoni ya bomba te eza mosala aza na konda makasi nayebi koza eloko naa na konda parce que biso onyokomi na mosala oyo mingi mpo na ngai na komona yango eza mosala tonyokomi na yango mingi à l'époque nabosanaka te nazalaki mwana moke so nakoleka na nzela bato bakobelela pede pede pede pede omona osiliki sikoyo biso tonyokama nango na bafamille tofingama na baquartier tofingama monde entier ke toza bapede ale nzoka bino mpena bapede originali bokamata bajipo bolata na se bamama kala balataka boyo kolata yango lelo hmm. misala na bino ebimi na pwasa bana mibala mandefu bamakuniste yango boza fo bomoni bapede balati bilamba na bango bokoma koyoka kondakonda pesanga pesanga pesa ngai bamaya bino babotaka bino mpo na biso na na konda na bino makasi bana mibala mandefu bandefu yango mpe ekomisa bango elongi noko baba makanza na ngiringiri tala mwa mwa mwa mobali elongi eza ame elongi ekomi lokola yuda ate moko yuda adimnaka yango oyo bana komi kosala mabe lokoabalinga okanizela pede te soki onika pede asiliki nzoka bango moni bafionton eyebisaka bino bana basi bopanza makolo makasi boteka nzoto na pra usine oh. bana basi boza bazoba motu lokola mobali ya bomengo lokola ya wili musheni ebo eh, tonto aza boga ah. ana mbongo na ye hmm. tonto bato akamata mbongo na ye akamati akipe abondeli oso atakabeli yo petite fille petite sœur melata mwaji po bino bopesaka alo ya wili musheni mwana azobela papa kobengisa yo azwi mwa 100 dola 200 dola apesi yo alokamati otie na kati ya sako otie mwa sile otie mwa linzaka otie mwa lilanga na lisa ozwi pasha lokola azimba obiki mobali na ngai bino wana boke na bwati oke kosomba mwa bouteille nzoka pete ivete bolalaka na baninga na bino basi ezibeni bowangana omoni yango Kofanda kotala maman boye omona ke mwana mobali kutu atie mayi na sapatu ne boye abandi kotala bino bana basi aotala bango apart mabele kaka ti balongoli mabele wana batie epa nanga na mwasi mtoko na leki bango mobali aza kopanzana na mbeto nde mwasi mais kuna mpe eloko yango mpe etelemi mpe ya ye etelemako mami nayebi te ye moto koexplike mama nini nde moto aza mie place ya koexplike biso na makambo yango yaloka kasi otuni nga balesbien basala ndeni nakodecortike oke balesbien basalaaozaka lesbien non non azaka lesbienne te mais tomonaka lesbienne ozowangala mpona nini ngai na confirme bino mibali nyonso bazalaka bapede oh. bana basi nakopesa bino conseil ya lokito mpe conseil ya lokumu ezake ah. ngai junior entre la reine kitoko ya veronda ah. nalobaka bosolo nalobaka verité Bokoma na bino ba lele ko yaya mibali na bino baza bato te oh. Oh. Kaka mbongo yo pesi ye pake kosepelisa pe le tobo kote mosu ake pesa moninga ne mobali. Ah. Bana mibali boa mitema mabe yango bafille nyonso bamelaka masanga moye basala bamariage avant lisusu eza te oh. okozwa kotikela bango bamalédiction boa bandoki ah. oh. bofinga biso bapede bandoki bino nde bana mibali nzambe moto ayebi bino okomisi kopunza makolo mpo na nini oh. basi nde bozopunza makolo na babapisi ata bapunzaka te baya bato te po bapesi ata mobali molai mbinga gange ya mabele mabele tosa likolo ezobanga ye akoki kolinga te basala betise ya likolo ya shor po asima mbongo banda ntongo bana mibali ya kisasa lokoso ekoboma bino boli komona wiski te bino batama ndefu oyokamata mandefu banda awa lokwa ngungulu diaka ntango ya kala nini Fivette boni nalingaka masta yo wana te nalingaka bango te bongo ya bodisilite mpe nzoka ya mamwe yango ta bomba nguba ya ta makolo ana madesukaaadesukaaeki bana mibali ngai naye bana mibali bakanga bafongola liboso lelo bana mibali monde echange Mwana mobali azoyamba moninga na ye mobali, monoko akofongama, miso akofongama, maboko akofongama, makolo akopunzana, lisoko akofongwama po bakobebisa misala baninga. Eh. Soki bapede ebele bakoka koloba te, ngai mpenza nakobatama mokili te mpo nakotala Nzambe na bakolo. Bango balandi kaka bino te papa. Nga la reine Anta nalobi bana hmm. mibali botika kobebisa misala na biso. Hmm. Soki omoni soif ekangi ezo ata masango. oh. somba ata basexe ya balesbienne batia komitia parabala oh. mandefu na na konda na bino mpe na osongo ya bino mpo mokonzi ya mboka oyo mpo bayembali nyonso bakata mandefu oh. po tokoma komona lokola tokoma bababa mponga lema mandefu ezalaka mpa bababa na bata maboma mm. lelo mandefu ekomi mpa baya mibali surtout baya mibali ya pembe wana nde eh. okamata eloko pati okotia na mafuta yango kopakola kaka na monoko ekotiaka monoko gba mm. elongi gba makambo azongwa lelo bie epusaka bajani na sala lelo bakosi bakoma bapede mpo na jane moko alaki ne bie apo loblanga akomi pede surtout bagarso bakola na matonge oyo omona akolaki bie loko aza mwa pembe bakomi kotala ye mwana loblanga akomi pede misi biso tovanda matonge awa tozomona yango lelo eza yango partout mais bajane ebele bazofika parti na biso Ah. eza kaka na matonge te ah. eza yango partouta monde entier ah, monde entieroke na swede bato ya misala nsima bazali mais boyebisa mama na bino ke mama nga mpe nasalaka misala wana elokopusa bango basala yango jinokoso moto ebomi bango ti hmm. mwana mobali so oza na mbongo te koma receveur oh. esika mpo osalaki receveur ya masano bapo bamona na bango yo te koma ata wewa yaya misala baninga oyokamata makolo yoko okoza ngai naye kobanga tala tali batinde ngai abi o oh. o likambo nini oyo mama loti atali nsima bongani muba oto nini oh. natala bongabi o oh, bulolo bilolo bilolo eh. mibale bafivete batiaka motema eh. bozala balezi kozala balesbienne bobombaka na ndeni olalaka ya baninga na bino basi siko osala boto ya baye mibali koeza mpe na joueur moko mpe naza mpe na oyo ayo so oteka lobi na sopi yango na joueur moko yo mokolo olobaki olingaka bapede te bongo lobi na yango lelo olingaka bapede te lobi olingi nde kipede evidele mosusu ebimi eh, wana avakoma kronike mosusu ebimi oh. Oh. azalaki mwa suta mosusu aza makasi na koyemba eh. okopi yango totalaka bavideo yango mpenza ya bato yango ya misala eh. Bana mibali boa mitema mabe bana basi bosala attention kolala kala mobali na mbetu keba ee alakisaka bino mosapi nga abiti ya mosapi so omoni mwa mobali akoboyaka keba na ye hmm. bato ya misala bato ya misala bamisaliste kobebisa misala baninga so tokoleka na nzela pede pede Bosali na ye. Lelo oya na TV botia video ne poani. Ah. Ah, oyebi kanda toya nango. Poani. Oyebi kanda toya nango. Kangela mwasi. Mutu batu nyoso baya na kanda. Ah. Bapiso nyembo baya na kanda, batu baya na kanda, ba ridi moyoso batu baya na kanda. Kona bebisa misala ya baninga. Baninga basambwa na bafamille, baninga basambwa papi osambwa te. Ah. Eso pede azo yoko zo finga pe. Ba mibala mandefu, basili bakotaka batu na mandefu te. Poto bakoto ntango okonzaka ezo okata yango te. Merci beaucoup Fivette Mayamba na pesa parole lelo Fivette euh, kanda ovandi boye oyebi kendaka na jo na nga jo na ngai topartagema mwa ebele apres lobo omoni na video moko boye bazolala epa pede Fivette Mayamba réaction na eza ndeni makambo oyo nakuta yango lelo fleur mibali ebele bakoma bapede tala moi oloko neti yoko mobali na molinga pinga mpo moni na video moko baolala pede osani mbala moko mbala moko mpo na ngai tobalana bebe mpo na ngai so oyo mwana mwasi okuti obali na olala pede ezala nao na ye kutu bien oyo na ndeni ma chérie ah. na mbanda ya mwasi kote kuna papobali naza na mbongo ti ah. bobotani bana kati akebota su mwana moko libanda kuna mbongo ekabwani te ekabwani te ekabwani bongo mpa nanga pede mbongo ekabwana te ekabwana te ekabwana te mbongo ezalaka toujours mpa na yo oyoka te ke yo lelo papa akati motema ya koloba ke Mwana moko babotaka na zona bata abimie mwana moko babotaka na ezalaka te hmm. bana mibali nyonso ya kisasa oyo ya mandefu ya pembe wa bapede rose batiaka ngola na monoko hmm. bebisa misala ya baninga hmm. misala na bino mpenza ebimi na pwasa ya kuku yango balobaka hmm. botika kobebisa misala baninga eh, baninga bakopusaka moto baya bato bayaka batambusaka bude mpe baya bato bakobele mpe baya bato bana nguba mpe baya bato bakolesaka basi na bana na ndako bokomisi bapede lokola bamama na bino bokomisi bana basi ya bato lokola nazokamwa bino bana basi oza na mabele ya bapampule musu oza makayabu ambassade oza mipende na kitoko kamata makayabu na okati kitoko tie na mai otie mwa nini otie na baba ekotekama kitoko okende kobokolaka mibali kitoko lokola boye babokolaka mibali oyo basi ya bapedeobali na yo aza na pede trouve ça normal neti ngai nini aza bolelo na bali hmm. nayokuta mobali na ngai azoyeli ngai mbanda pede si franchement seke ngai naza mwasi te otiki mbaa moko eh, seke naza mwasinomami azolobaka eza normal mpo kuna okabola mbongo na ye te eloko mpe sokomatike bokokokisaka mpe posa papa te ebongo posa fo omaka na pede oh, bokobima na nani papa soki asengi yo ya makabu kisangani okopesa normal fleur na mena babanke tomoyo totanga bakombo te bakoma kosala mokonzi abimaka na batravailleur na ya bana mbe bango bapede me ndako aza marie babimaka na mokonzi na ye baza ebele bongomakadre oyo bafilmaka bango na wese na bwati oyo bafilmaka bana mibali wana makambo ekomi kobangisa bana mibali ya maesabele milai bobongisa ntolo botika vi na biso bofingaka biso eh. hmm. bino moko bokoteka makayabo ya kisangani ah. koto mwasi ake ateki makayabo ambasade ya pesi yo mbongo koto oyo oteki kisangani omona na bar mibali mibali ata eh. mwasi aza te ekomi somonikaka na mwasisomonika na mwasi aye ekomi problème yango modokola mwa mwasi wana eh. tokomprenaka te bango sokozalaka ka bapede bana mibali basa bapede na belaki deja kisasi ebongi bana mibali naso bakomi bapede kitoko oh. ofinga yenga kindoki bafanda bango na bango mama minisi sono secret kasi yango elakisi wana ti moto azalaka na yango e, na nzoto aza te eza lokuta donc sosisi ebimisi yango ezalaka te ebimaka te yango nga mpe natuni bongo bana basi babotaka te basipe moko bande evande ekangama kaka kuna oh. te nga mpe natuni kasi eh, ah, basi mosusu babota mpe oh ntango na osima nde elinga mama explike biso nanu pardon explike eloko nini pardon lelo ezali dossier na bino bolalaka na baninga na bino eh. botika koyoka soni botika kobare mpo eza soni mingi fivete na regrete eske oyambi yo mpe mama amiso eh. mama ya bango kaka mibala makefue eh. atie mwa lox abokoli bokoli mwa bandako etage na tol omoni osi mobali soki okolalaka na moningano mwasi nayebi te nga nayebi kutu wana osa nao mefomi ntango naosa mefomi eyaki na bagarso banaoya eh, mosu mwana boyete baye na bapetit chéri na bango mechange komonasu nabeti tour na bandale awa kotoakomaka hmm. dubai na lufu nake kuta bagarso wana oyo oh, nga nayebi baza mibali bayaka na basi ah. nake kuta bango awa na lufu esika batiaka lufu na dubai Naye kuta ba kuna ba madame na ba sac à main na maboko. Ah. Mais nga mona fa na tali nga bia bato bayaka mako masque biso awa. Bayaka mako kosa biso. Awa omona bango na misala bango wana na basi na ba petit chéri. Nzoka bana bata basi ba papa wana ba bimi na bana wana bana na bazui ba mbongo. Mona ba pele na basi na bango wana. Ozomona. ovandi ma otali otali olobi e bimisaka moto tiaka monoko te po tokomanasi te mama akomona mobali bolingi na ye na lelo ekoma mobali akomi na kare club eza ndako mais conseil na kopesa bino bamama bafille soki mibali na bino bakobobima na posa boye boyoka mabe te parce que bana mibali baza mitema mabe Boye ba mitema be pona nini fallaki bayoka bino basi na bango mawa ndenge bayoka ba maman na bango mawa ah. ozalaka na mobali nozo vivre mobali akamati afilme osa tokamati mutakala na oti ndenge mobali na ngai hmm. na mobali na atali ki mama na ye tatali ki bandeko na ye basi azwi apublie mpo yosambwa soki bokokondane makambo oyo bedimi boye ntuka na kokamwa hmm. bana basi mawa mingi mpo na bino ozali mibali mawa bolingana bino batonto botikala bino bapasi ya bango mobala basi na ye ye mpe tyo na stati na ye moko ya telefone mwana mobali ya bato apibliaki te jamais nandimi te fivete yokokamata osala delire na kati ya telefone na yo otika bongo soit opesa motu telefone hmm. ayebele telefone mpo anasa emission ya foto eza yaya esika ezali komona nani kutu mwana oyo wana okoti misala Sika na pesi yo felicitation longonya nga la reine onta na yambi yo maboko ya kofongwama en tout cas misala na yo eza kitoko en tout cas longonya na pesi yo 10 sur 10 oyebi kobalola oyebi koponza yo kutu obalolaki toponza ye kaka ndayoka mpasi bongo azolela tika banda kosika banda koyoka tukana elengi ayoka ye mpasi te botika ngai napesi conseil pardon ah. botika ngai napesi conseil bobombamaka osala ah. na bino kipede ezala bien eh. ezala elenge ezala kitoko ezala sukali okokamataka mai atia pamba omeli otanga kaka komba pede ekoma sukali eza lokola ngai junior ota la reine ata olobi ke naza pede eza lokola moto opesi ngai code ya mbongo nakende ozwa na agence Oyoka combat te fala nde sengo so benga pede na mona ko pesi na code na ke western yo to monogram. Mais sengo pourquoi? Naza nani? Pede. Yo za nani? Fille. Oza nani? Fille te. So na bengi yo fille okosilika. te so nabengi ofi oyoka mabe oyo ngai nakosika ndenge nini ah. oyo amoni kipede na ngai junior honte à la reine essuie abenga nzambe na telefone atuna nzambe mpo ani junior honte à la reine aza pede obi afuta billet ya avion akende na lola kuna akende tuna nzambe mpo na nini aza pede sokozaka na elengi nini likambi junior anta wana ifo yo komeka papa mwasi bongo bino basi bokolayaka na baninga na bino basi elengi nini bokoyokaka toyebaka te fosa tolu koyeba kasi yango toyotuna mpo toza na wana ya mama yo eh. nimela po aza kufa tu wana kobotama mwana mobali okoyeba elengaki pede ndenge ezalaka Ah, tosikisi na mayele na mais oui avec la vie ah belle fille sikoyo ata yango fille yango bakomi lesbienne otuna ye osalaakokomaka yango te mpo aza mwasi oyo ayebi nzambe mingi nde yebi nzambe te nga mpe nayebi nzambe makasi non naza boye te nasengaka mawa nzambe ekita likolo na ngai ochange ya mechangeaka na mpe plus tard naza motutu Eh. tosombole mpe kobongolisa mpe nga eh. amen amen amen bana mibali ya mandefu botika misala na biso ya kipede bwa bandoki eh. yango anita ngimbi asilikaka mpo obebisaka misala bakamaradi na ye yango bibishi makoma yokaka bino konda na misala na bango misala bakamaradi na bango bato ya mako bunia oh. bebe na bino oh. ba bandoki ah. baninga bakokolisaka bapake bamibala bamwindu bakokolisaka bapake bamona bango nde bapomba bino nde bokolisaka nde mabele bamelaka bino mabele oh. bibebe na bino merci beaucoup en tout cas comprenez comme ça là vraiment mpena yaki à la base ya émission oyo tozalaki yango 4 personnes mpo tosola mai mpe toyambaki vraiment lelo ezalaki mama ami mpo na actualité wana ya journaliste oyo basangwisi moninga na ye akolala ye na nsima mbala liboso namona mama boye nayoki vertige mais mama miye moko alimboli biso bati koyebisa misala na bango omona jeune garçon kitoko nduka pede kala ezala komona mwasi mobali avandi na bama ekoma lelo mibali na mibali bakobetaka babiya mibali na mibali oyo avandi loka basali likita nzoka bapede merci beaucoup biaka miso mariva na fin un petit mot puis conseil nana bagarçon lelo babebisi musala oyo lelo ba pede mama mi azo loba ki obebisi ki pede toyebaka jeune garçon mobali oyo na muninga no mwasi ekoma mibali bakoma kobima okoloba na bango nini epi ba dedicace na yo vraiment euh, conseil moko kaka na opesa bandeko na nga mibali hmm. par rapport nde baosambusaka bango bongo famille ezali toza na papa toza na mama toza vraiment na bapetite heure bagrande heure bacousin baniese bato ebele baza ma niveau ya famille komona motakala mobali monene bongo boye ndenge alali na nde bazokotisa etolo journaliste aza pas plus dans journaliste pas encore asamble hmm. asambusi te parce que bayaya na biso mpe likolo na biso bajournaliste na biso mpe minene bayebani bango mpe basambwaka bongo donc eh, eloko ngai na oyebisi ye basambwaka kipele te non hmm. basambwaka kipele te mais bango mpe betolo meleka na ozomona donc eza soni par rapport que Tozalaka na ba famille. Nga na ko permettre au grand jamais na mutaka na nga flore yo mona. Mm. Lokola na circonstance que non naza malade bo na ah. bo. Na normalité bo je ne peux pas. Ozo mona. Donc euh, mingi vraiment oloba bango eza te oyo amoni akocontinue misane jino ante alobi yango ya bana mibali nyonso bokoma ya bino bana basi parce que eza su ya obatamasi akoma eh. mm. donc nga nako ngani naza boyana na ngai na tante ke ya kokomisa naza mobali moko boye na fasoli so na ndeni te Et merci beaucoup euh, to na ngamba junior ante à la reine junior ante à la reine akomi koma na suki émission na biso euh, napesi Jenny Lema aquarium mbote et puis mignon noble napesi ba mbote place et merci beaucoup junior ante à la reine nous sommes arrivés à la fin de notre émission na habité conseil ni kopesa na ba jeunes garçons ya lelo jeunesse ya lelo oyo ebebi na ba ba baby si misana bino moko tiko loba awa oboyi misana biso puis bana basi oyo bike na la mobali na ngai na la jeune garçon na to vivaka nzoka za rapede et puis ba dédicace na yo bongisa mpenza ah. merci merci alobi epa na yo tatere nyonso tobakotala ngai merci na bino bana mibali conseil na kana kopesa bino etake nga frère na bino junior antalare cote esprit towela na biso eloko te euh. eloko mpe ezala nango te hmm. ezala nango kaka propriété ya motu na chance ya motu euh. po eza mpe na bastar ebele mpe akenda oluka mpe bakisi mpe esimba bango mpe te euh. donc mpo na ko moko elekela yo te so omoni jina sandola okoka te Keata na Katon Louva son bata ya Didolo nsalo ka wawa. A libulu. Ba frère na nga, oyo la vie a presse te. Kokeye na yo ata liboso eza nango bien. Mais kozonga sima te po kotala sima obonga na mongo lokola mama loti. Tika bato oyo deja babandaki deja misala wana basuka na misala na bango. Naza na conseil mingi akopesa te. Mon frère esika ozali kimia ya Nzambe ezala na yo. Amen. Mawa Nzambe ezala na yo eza kaka makambo. okanaki yango mpe te eza kaka basentiment parceke akwanga ponga bi eza te elengi mingi surtout soki okolia yango na biloko bana basi basongi soki balingaka mingi makoso na miponzi osala oh. kopela supu ya bouillon na kwanga ponga bi ya kitoko nayebi ke oyokaki elengi elengi wana ekontinue toujours mpa na yo bino mpe bana mibali boza bamarie na bapete na mosapi na bondalo ozalaka mamarie me na batete kuna okomi pede eza oh. mabe so ba publie yo ekoma oyo oh, basalaki nga mabe eza mabe hmm. tobanga nzambe oyo eza bahumour tosala bino mo boyebi osabone na la reine onta tv hmm. napesa bino ka baconseil naloba na ndenge mabe te mwana mwasi ifo teka nzoto yo na pa izini omona bokonzi ya likolo mwana mwasi mponza makolo mwana mwasi mpo vivre be na mokizana mibali no ata 10 oyo apesa ko mbongo okoya kabelo oyo apesa ko mbongo okoswa mai na yo akopesa ko mbongo okotia crédit na telefone otie megabyte bwa bazoba otalela kaka na otalela blanchard na otalela tonto na otalela papico ma papico adecevoir yo ye mo akenda kopesa bakiadi kuna akenda kopunza makolo po asoki awiliki omo lelo ndenge osuki ero nayebi ke esika ozali ozolela ozoba o nzambe ezwa lokumu ndenge osaka bajunior contalare bamibimisaka baataka bajipa pise pise lokola bamukangi dees na ntango ya t-shirt na kala conseil nini opesa na mwasi ya garçon nayebi kozala kopina conseil moko te ala kopina kopina ero kopina ero azolela nakopesa ye conseil te komaka lesbienne zala les bisous baba baye ah sivete mayamba un petit mot puis un petit conseil euh, na mwana mobali wana nayebi ki aza na copine na ye mpe oyo na minute oyo azolela ayebi ke mobali naza joni na pibie mobali na ye pede conseil yoko pesa na mwana mwasi wana ante abwaki te wana badedikasi eza te naza moto akobwaka te mpo naza akonda naza moto nakobwaka te hmm. naza moto nakobwaka te nakobwaka kaka alfred boyimbo hmm. garçon paris banda lungwa Garçon ya molayi ya pembe alukaka mbongo na ye akosala betise wana te. Libano oyo ndenge nini? Eh? Oh, nzambe na ngai na lola moto lokola na obwako te so na bwako oyoka condamne